iyo usenga gusa ntusome ijambo ry'imana usanga ubuzima bwawe budafite eh, icyo nakwita fondasiyo uba umeze nk'umuntu ucanye inkwi ariko wenda z'ibikenyeri nta sengesho ry'umunyagara ribaho mm. nta muntu ufite interest cyangwa se ufite ubushake bwo kumenya imana Mhm. imana yigeze itererana mhm. abantu bafite simatifones ntabwo wambwira ngo babuze umwanya wo gusoma ijambo ry'imana baba bari kuri facebook no kuri instagram bacatinga mhm. ahubwo iherezo ry'umwana w'umukiranutsi ntabwo rimeze nk'iherezo ry'utaramenya imana social media ni nubyuka wumva iby'abatinganyi umunsi wose ah, aho umuntu atinda ni asanaho hari abagambiriye kuroha urubyiruko hari abagambiriye mm. kwerekana ubusambanyi kuri YouTube hari abagambiriye mbese ibibi byose ngo ubuzima hmm. ducamo rero tutarebye neza bukurikirana abana bacu dukurikirana eh. bukurikirana abazadukomokaho ngewe mbabazwa n'ababyeyi baca eh. mu bintu hmm. noneho yamara gukura ageze muri za mirongo itandatu cyangwa mirongo itanu n'itanu mhm, mhm. agatangira gukubita umwana we ariko kuki ukora ibi akibagirwa umugabo wubatse umara umwanya ari kuri porunogarafu arimo kureba amavidewo y'ubusambanyi umenye ngo urugo rwawe rugeze mu manegeka so twashoye mu gakiza mureke tudahomba naho abashaka viyuzi habirirwa umuntu yacishaho ikintu gifite ireme nk'ibyo maze iminsi ndeba umudogiteri urwaye ukabona n'abantu bitwa ngo n'abakozi b'imana bajya kumushakiraho viyuzi amagara y'umuntu kuyashakiraho viyuzi ni umuganga wakoze umurimo munini cyane kandi twubaha ariko biriya ntabwo reka ngusuze mwene data ukundwa n'imana ndetse kandi nkomeze mwifuriza gukomeza kugira ibihe byiza udukurikira hano kuri bohoka tv amahoro y'imana akomeza abane nawe ndetse kandi imana ikomeze ikwishimire ikugirire neza ikurwanirire urushaho kugenda ubona ineza y'imana ndanezerewe kongera kubana nawe hano kuri bohoka tv aho tugiye kugirana ikiganiro n'umutumirwa uyu munsi wa none turi kumwe mpamya nashidikanya ko hari ibintu byinshi uri buze kunguka hari ibintu byinshi uri buze gusobanukirwa kurushaho cyane cyane mu bijyanye n'ubuzima bwacu bwa buri munsi bwo gusenga no kubihuza n'imibereho ya buri munsi kugira ngo tubeho mu buzima bukiranuka kandi buhesha imana icyubahiro ngiye tugiye kubana niba umbonye ari ubwa mbere ufunguye buhoka tv amazina yanjye nitwa ruhogo manzi rene eh, ndashimira imana ko itugeje uyu wa none tujya mukabazima. ndetse nawe ngo uhaye ikaze udukurikiye niba utari wakoraho hasi handitse subscribe cyangwa sabone wabikora kugira ngo ujye ubana natwe mu biganiro n'inyigisho nziza zitambuka hano kugira ngo bigende neza sawa rero munyemere nakire umutumirwa wacu noneho aze kutangira tubwira amazina ye tugende tuganira iki kiganiro nagusaba ngo ntuze kugicicishirizamo hagati ugitangire kandi ukirangize kuko tujya kuganira ku bintu bifasha mu buzima bwa buri munsi bimwe ushobora kuba ujya wibaza ngo se iyo mbikora nta cyaha nkora cyangwa se iyo mbikoze eh, ntacyo mba mputaje ndibaza ko watangiye kugira amatsiko reka tubane ganira eh, agiye gutangira tubwira amazina ye hari abantu bamubonye ari ubwa mbere hari abasanzwe bamuzi tugiye kugirana ikiganiro kandi ikiganiro turi buze kugirana ndahamya nashidikanya ko nkurikiye hari ibintu byinshi uri buze kungukiramo bijyanye n'ubuzima bwa Gikristu ndetse kandi no mu buzima busanzwe usanga hari ibintu wizemo karibu tuguhaye ikaze hari abantu gukurikira hano kuri bohoka tv bari kukureba benshi cyane harimo muziranye eh, abakubonye ari ubwa mbere bifuje kukumenya watangira utubwira amazina yawe noneho tugakomeza kugenda tuganira murakoze cyane irene yego amazina nitwa pasita merisano ni umumama w'abana bane yego ni umushumba mu itorero rya seripari kanombe mm. ni umudamu ushima imana amen duhana umugisha amen mm. eh, eh, muri seripari niwe wahatangije cyangwa uri umushumba muri iyo caca ntabwo ari jye wahatangije dufite abashumba yego dufite umushumba mukuru yitwa pasita fred nyamurangwa mm. niwe reperezanta regari mm. mm. nigeze ku ntabwo ari caci numvishe cyangwa sitoro numvishe mu matwi yanjye bwa mbere bisa nkaho nari nsanzwe ndyumva twishimiye kubana namwe rero tuguha ikaze kuri bohoka um, uh, turagira ngo tuganire uh, tugize amahirwe kuri n'umushumba buriya ni byiza kuganira waganira n'umuntu wasanga ari umushumba aba ari akarusho eh, ugira tuganire ku buzima bw'umukristo muri ino minsi muri iyi minsi navuga ko isa nk'ari iminsi ya nyuma reka no kuvuga ngo isa ahubwo igaragaza ibimenyetso by'iminsi ya nyuma ariko kandi harimo ubuyobe bwinshi harimo kudakura kwinshi muri bamwe eh, mu buzima bwabo usanga ari ba bantu badashaka gukura mu mwuka cyangwa se no gukura kwe ugasanga kubakiye ku wundi muntu eh, ariko mbere y'uko tuganira kuri iyo nsanganyamatsiko ndetse n'ibintu turi buze kugenda tuganiraho eh, nk'umushumba hari abantu bagukurikiye bahita vatise batangira ikiganiro badasenze ntibibaho badushyira <laughs> imbere y'imana n'ubundi twigeze tuhava kugira ngo mm. ikiganiro tujye kugirana mwuka w'imana tuyobore noneho kandi nuza kugikurikira cyangwa se udukurikiye kano kanya arushaho kumva imbaraga z'imana mu byo tugiye kuganiramo murakoze cyane mm. mureke dusenge mm-hmm. mwami imana tugushimiye ku bw'aka kanya tuje imbere y'amaso yawe tuzanye amashimwe tuzanye umunezero turagushimira ko duhurije aha na bene data ndetse n'abandi bagiye kudukurikira muri iki kiganiro mm-hmm. niwe wagiteguye ku bw'umugambi wawe kugira ngo izina ryawe rihabwe icyubahiro ndakwinginze kugira ngo tuyobore uyobore buri wese duhe amatwi iyo abantu babasha kutwumva kugira ngo bafashwe kandi natwe uyobore indimi zacu uturinde ikirogo icyo ari cyo cyose kandi umugambi ni umwe ni ukugira ngo abantu bamenye ijambo ryawe ribabatura kandi ribakiza ribakura mu mwijima ribazana mu mucyo urakoze turagushimiye kandi turaguhimbaje mu izina rya yesu amen amen amen arakoze umushumba kudushyira imbere y'imana tukaba tujya kuganira kandi ni iby'igiciro cyinshi kuganira n'umuntu uh, nava ko afite bimwe mu bintu agiye kuvugaho wenda uh, navuga ko yaciyemo mbere y'uko agera ku rwego rwo kuba umushumba uh, natangira wenda nsa nk'ubaza abadukurikiye mwebwe mudukurikiye mubona ari iyihe mpamvu uyu munsi wa none abantu ubuzima bwabo kugira ngo bukure mu mwuka Ah, usange wenda ageze ku rwego atakiramizwa amata eh, yakaba ari umuntu wakira ibikomeye mubona ari iyihe mpamvu ibitera eh, Mu mujye muradusubiza amakomantere yanyu bitewe n'uko wenda namwe mubitekereza reka mu mwanya umushumba bituganirizeho hmm. noneho tugende tuganira eh, turebere hamwe n'iyihe mpamvu ibitera ese hakorwa iki byagenda gute kugira ngo umuntu abe muri bwa buzima Uh, bugaragaza ishusho y'imana mu bandi urakoze cyane irene uh, mu by'ukuri mm. umushinga wo kugira ngo dukizwe duhabwe agakiza ni mm. umushinga munini kandi wateguwe kera mm. ariko umugambi w'imana muri byose wari ukugira ngo twakire agakiza kandi tukageze ku bandi uh, umugambi w'imana ni ukugira ngo twebwe twakiriye agakiza two kwicara kugira ngo tube nk'abantu bageze iyo bajya batuje bari muri kamfati zone hari icyo tugomba kugakoraho hmm. ako gakiza kararindwa ako gakiza navuga ngo mu ijambo ry'ikinyarwanda karabagarirwa karuhirwa ni nk'umurima wateye gakorwaho buri munsi ikintu cyose dufite muri iyi si tugikoraho kugira ngo kirusheho gutungana n'agakiza rero ni uko hmm. tugomba kukabungabunga ariko tukagakuza Mm-hmm. Uh, tukakagaburira kukagaburira rero nta kindi ni ijambo ry'imana uh, buri munsi gusenga hanyuma tugakura mu buryo bw'umwuka dusoma ijambo ry'imana ariko tugatwara n'ubutumwa ahandi niyo mpamvu twifashishije ijambo riri mu baheburayo ibice bitanongera mu murongo wa cumi na kabiri haravuga mm-hmm. ngo nubwo mwari mukwiriye kuba mumaze kuba bigishwa bitewe n'igihe mumaze mwiga ngo nyamara muracyari abo kuramizwa Uh, amata muracyari mm. abo guhabwa amata nk'impinja mm. nkurikije mbese ijambo ry'imana riteganya yuko umuntu agomba kumara igihe yiga akava akaba poromotedi mm. akazamuka akaba umwigisha ariko noneho ntaguce mu ijambo ikiri kuvuga ni nka kwa kundi umwana avuka agakura ukamugabura akagenda akura akagera ku rwego nawe ashingurwa akaza ashingurwa umwana atangira bamuha kigozi hmm. akazagera igihe bakamuha agakoma koroshye bakamuha sererake hmm. akazagera igihe bamunombera ikirayi wenda n'imboga utuntu tumeze nk'amazi hmm. ariko iyo amaze gukura uwo mwana babasha kurya ibyo kurya biri solidi bikomeye n'iri jambo ry'imana nicyo ritubwiye ngo nubwo mwari ukwiriye kuba abigisha kubera igihe mumaze mwiga ngo dore nyamara mukwiriye namwe kongera kwigishwa iby'urufatiro kandi mukwiriye kuba mwarazamutse muri abigisha ngo nyamara mukwiriye kuramizwa amata aho kurya ibyo kurya bikomeye urumva ko ijambo ry'imana hari icyo ritunenga ritunenga icyo bita mu cyongereza stagnation kugwingira guhama hamwe ibyo rero ntabwo ari ubuzima bw'umukirisitu niyo mpamvu usanga hariho ubuyobe hariho mhm. abantu benshi batwarwa n'inyigisho mm. z'urujya n'uruza zituruka hirya no hino ni ukudakura umushumba utari wagera aho hantu ndabona ikiganiro kiraza kuba cyiza kurushaho mm. urumva ukomoza ku kantu warutangiriyeho usa nkaho uri kudusasira kuri kino kiganiro kugira ngo tuze kumva ibintu byatuma umukristo akura dushyiramo ko harimo gusenga no gusoma ijambo mm. utari wagera kuri icyo gice cy'imyigishirize wenda imwe n'imwe mm. eh, muri ubu buzima bwo gukura bw'uyu mwana cyangwa se muri bwa buzima bwo kugaburirwa bwa buri munsi ese hari igihe bigenwa nk'uko wenda tugendeye muri rwa rugero nari nanze eh, ndetse ugakomozaho ruvuga imikurire y'umwana eh, hari inshuro agaburirwa ku munsi mm. hari aho agera akaba atagaburirwa za nshuro hari inshuro umuntu iyo gitangira kujya muri ibintu by'agakiza akeneye kuba yagaburira wa muntu w'imbere kugira ngo atazagira cya kibazo wavuze cy'igwingira ry'umwuka mm. urakoze cyane ku bw'icyo kibazo mm. mu by'ukuri ntabwo eh, tubifata nk'ibintu mekanike yego ntabwo ari ukuvuga ngo ni abcd ariko hari ibintu by'ingenzi ku mukristo wamaze kuzura umwuka wera mm. uwo wamaze kuzura umwuka wera wakiriye agakiza kakira umwuka wera mm. ubundi ahabwa inyota yo gusoma ijambo ry'imana mm-hmm. uh, no gusenga ubuzima budasenga ubuzima budasoma ijambo ry'imana mm. buragwingira ntibukura mm-hmm. iyo usenga gusa ntusome ijambo ry'imana usanga ubuzima bwawe budafite Eh, icyo nakwita fondasiyo uba umeze nk'umuntu ucanye inkwi ariko wenda z'ibikenyeri mm. ibintu bidafite ishingiro mm. ariko ishingiro rya byose ni ugusoma ijambo ry'imana kwiga ijambo ry'imana ukagira inyota ukabyitaho mm. eh, ukabyitaho ukabikurikirana ukabigiramo interest ni ubuzima mu cyongereza bavuga buri intentional burimo kugambirira eh, ni ubuzima burimo kugambirira rero umukirisitu ntabwo ntabwo wavuga ngo uririza umunsi udasenze ngo uvuge ngo urakura umunsi udasomye ijambo ry'imana cyangwa uzayibakure ku cyumweru ugiye gusenga ugiye mu materaniro uvuge ngo urakura reka reka reka ntabwo niho ujya gusa ugasanga barakubwiye ngo ibunaka hari umuntu uvuga ijambo ry'imana hari umuhanuzi ukaba wirutse kuko wowe ubwawe ntacyo wibitsemo kandi kigomba kuba kiri mu mutima wawe aha mushobora kuvuga ku bintu bijyanye n'ubuzima bwo kwimenya umuntu kubanza kwihingamo we eh, ibyo azajya gushaka ahandi nyuma nkahita nibaza ko hari abantu babigerageza fate nk'urugero ukabigerageza ukabanza wasoma ijambo mu gitondo mbere ko mbyuka nsenge saa sita njya ku meza nimugoroba yewe agashyiraho n'amabwiriza akandika mm. udupapuro agashyira ku bikuta agashyira ahantu hose akabikora icyumweru kimwe mm. cyangwa se yanagerageza kubikora ariko hari nk'abantu tugana ukumva arakubwiye ngo ngiyo nanjye gusoma bibiriya ngira ibitotsi hari n'ibintu usoma rega nina nabyumva nicyo cyanciye intege hari n'ibintu usoma nkumva sinjye bibubwira ngo ni uko ngo ubwoya bw'akabaki ngo bimwe mu barebu usanga bavuga <laughs> by'ubwoya ah, by'amabara n'ibindi by'amahema umukara bakabayonga eh, akumva ni ibintu biri kure cyane adashyikira eh, nk'uyu muntu akijijwe vuba cyangwa se amaze n'igihe akijijwe mm. ariko kugeza izi saha ibi ndi kukubwira nuko nzi ko hari hantu hashobora kuba dukurikiye cyane amaze imyaka mu rusengero ariko atazi gusoma bibiliya ngo arahera hehe akaba azi gushakamo utwanditswe tuvange kuko umwami imana izagutabara bya byanditswe bihumuriza mm. bivuga ibintu byiza ashobora no kukwandira bwati mukozi w'imana nyoherereza ibyanditswe byabivuga ibintu neza iyo umuntu yapfuye bigenda gute iyo umuntu yarwaye bigenda gute noneho uyu muntu kugira ngo agere ku rwego aza gusoma ijambo yumve ko bigiye kuba ubuzima bwe mm. akabikunda yabigenza gute tugize amahirwe turi kuganira umushumba mm. urumva ko hari ubuzima utanga ku bandi mm. eh, ndetse bwahinduye n'ubuzima bwawe urakoze cyane eh, mu by'ukuri eh, nakwitangaho urugero kuva agenda umwana imana nta muntu usitara ujya mu nzu y'imana ngo akureyo ubusa njya numva n'abanyarwanda babiciyemo umugani ngo nta ngo nta sengesho ry'umunyagara ribaho hmm. nta muntu ufite interest cyangwa se ufite ubushake bwo kumenya imana mhm. imana yigeze itererana nubwo waba utabyumva hari ibintu bisobanurwa n'abantu bize mu ijambo ry'imana koko hari ibitabo bikomeye hariya bitabo hmm. by'amategeko ya mose kuko usanga bikomeye hmm. ariko ntabwo bibiriya yose ikomeye erega imana ntabwo idutegeka kuvuga ngo soma ahangaha uhumve uyu mwanya ni porosesi ni ugukura tugenda dukura ariko mm. ijambo ry'imana bibiriya yuzuye amagambo meza yaduhumuriza mm. amagambo meza yatuma nk'ubu urugero naguha nitanzeho urugero eh, hari icyanditswe kiri muri kiri muri zaburi ntekereza ko igihe cyambereye inkomezi kuva nkiri umwana ngira ni igice cy'ijana na cumi n'icyenda aho dawudi avuga ngo nibiki ijambo ryawe ijana na cumi n'icyenda umurongo wa cumi na rimwe nibiki ijambo ryawe mu mutima wanjye kugira ngo ntazagucumuraho ni mm, mm. ukuvuga ngo intwaro yo gucumura yo kugira ngo uneshe gucumura muri make umuti urahari muri bibiriya eh. urabyumva mm-hmm. aho hantu ugiye hambereye ikintu gikomeye nibikiye ijambo ryawe mu mutima wanjye ukuvuga ngo tugomba kugira Hmm. ahantu tubika ijambo ry'imana hmm. kugira ngo riturinde ijambo ry'imana riturinda gucumura riturinda gukora ibyaha hmm. ubwo ni urugero ngo haye jyewe ijambo najyaga nibuka nkagenderaho mhm. eh, cyangwa naba nikanze wenda nacumuye cyangwa navuze ibidakwiye cyangwa mfite uburyo nashutswe umuntu acumura mu buryo bwinshi nkibuka ko rya jambo riri mu mutima wanjye iyo riri mu mutima wanjye rero rihita rigukomanga vuba ukihana rirakwibutsa mm. rikavuga ngo iki ntabwo gikwiriye umwuka wera aba turimo akatwibutsa rero urwo ni urugero nta mukirisitu ugomba kubaho nta ntwaro afite ngo agende ari aho adafite intwaro y'ijambo ry'imana mm. nk'uko tubona buri ubuzima bw'isi buratwigisha ntubona aya mm. matelefoni dutunze ntujye ubona iyo ufite interineti ko hari igihe smartphone mm-hmm. hari igihe bagera bagashaka gukora icyo bita apudeti kwapudetinga sofutuweya ya telefone ubuzima bwose buba updated ubuzima bwose buravugururwa umurimo urahingirwa umurima urufirwa telefone iba apudetedi kugira ngo ijyane n'ibigezweho hmm. naho ubundi uyirebye utayapudetinze hmm. iguma ifite verisiyo ya kera ntacyo yamarira abantu abantu bajya bapositinga ibintu bashyiraho utuntu ugasanga nta telefone yawe ukagira ngo yo ntabwo ari telefone nk'izindi ni ukuvuga ngo buri kintu cyose dutunze waba utunze inka waba utunze umurima waba ufite iki nta kintu na kimwe kitagomba gukorerwa ni aka gakiza dufite rero ni uko ariko ijambo ry'imana ni niryo shingiro rya byose mm. ah, ibi bintu byo gusoma ijambo mu buzima bwacu bwa buri munsi turaza kubihuza gute no mm. gushaka imibereho aha turacyari kuri wa muntu wiyubaka ku giti cye arabyuka mu gitondo akajya nyabugogo n'ahandi mu masoko kujya kurangura wenda kandi agomba kugera hagati ya saa kumi na saa kumi n'imwe aho nahagera ararangura aze yirwe ashabika ashakisha ukuntu yatunga abana araza gutaha ananiwe araza gukurikirana rya jambo ate umwanya bibonye ni ku cyumweru ahanagira ngo mvuganire abakirisitu babaye muri ubwo buzima mm. atabona uwo mwanya uyu muntu azabigenza gute kugira ngo agire bwa busabane n'imana mu gusenga no gusoma rya jambo nko kwiyubaka we ku giti cye urakoze cyane umbajije ikibazo cyiza cyane mm. kandi ngiye kugerageza kugusubiza ahubwo iryo jambo ni ryo rimfasha kugira ngo njye kugerageza ya mibereho kuko iyo mpagurutse numva mhm. ntazi aho nerekeza katuvuge ngo ngiye gucuruza ngiye muri bizinesi yego ngiye nk'umukirisitu nk'umukozi w'imana nk'umuntu wamenye bibiriya nzi neza ko abakiriya bazanwa n'imana mm. ubwo rero ngiye kugira ngo ntere imbere mhm. nzi ko hari ijambo rivuga ngo nujya kunyura iburyo cyangwa ibumoso mhm. uzumva ijwi rikuvugiye Mm-hmm. inyuma rivuga ngo dore iyi niyo nzira nziza ukwiriye gucamo ndumva aho muri iyo saya ibice mirongo itanu umurongo simwibuka neza icyo nshatse kuvuga ni iki ah, tutayoboje imana mm-hmm. turayoba ubwo iryo jambo ugena akarifashe nk'aho ari cyo kintu kinyobora buri gitondo mbyutse nkavuga ah mana nkasenga niyo narivuga mm. ntafite umwanya wo kubumbura bibiriya ariko urumva ko naba naryibitsemo ninjya mm. kunyura iburyo cyangwa ibumoso ubwo ni muri choice mm. iyo dusohotse mu rugo tuba dushaka gukora choice nziza buri gitondo tubyuka dushaka gukora choice nziza ariko ijambo ry'imana rizi ko hari amayira abiri hari wrong and right ikibi ni icyiza ariko riduhaye riradukopera nujya kunyura iburyo cyangwa ibumoso muri ya nzira mbi cyangwa nziza cyangwa inzira mbi cyangwa nziza mm. uzumva ijwi rikuvugiye inyuma ubwo rero mm. nk'iryo jambo kuko naribitse mu mutima ndasenga nkarisengeramo ndasohotse ngiye nyabugogo gukora ariko nshobora kuba ndi bwibeshye nkayoba mm. irindi jambo riravuga ngo hari ijambo ngo hari inzira umuntu yibwira ko ari nziza mm. ngo nyamara ari mbi iganisha mu kurimbuka mm. ubwo rero ayo ni amagambo afasha umunsi ku wundi kugira ngo nimpaguruka mu rugo nzi ngo ngendanye n'imana irindi jambo rirambwira ngo ijambo ryawe ni urumuri rumuri ngo nitabaza rimurikira ibirenge byacu kuvuga ngo mm. ngiye gukandagira nkeneye umucyo w'imana ngo umurikire mm. ngo kandi ni urumuri rumurikira intambwe zanjye aho ngiye kugenda nkeneye umucyo w'imana ngo umurikire muri bizinesi muri bizinesi mu modoka ngendamo aho mm-hmm. imodoka iri buce mm-hmm. muri agisida mu bantu bari bundebe nabi mu muhanda mu bari no mu muhanda abantu bagenda batukana ukagenda nawe umuntu ukabona umuntu akurebye ikijisho aragututse mm. ibyo byose ndabisengera bisaba rero kugira ngo umenye icyo ijambo ry'imana rivuga kuri buri situwasiyo tugiye gucamo mm. ijambo ry'imana avuga ngo mana haguruka abanzi banjye batatane mu gitondo kenshi ndisengeramo mm. ndabo mana ndabyutse ariko haguruka abanzi banjye batatane uyu munsi kuvuga ngo ijambo ry'imana rifite icyo rivuga kuri buri kintu cyose nta buzima duhura nabwo hano ku isi budafite icyanditswe gikoresipondinga nabwo ubwo rero ntabwo wambwira ngo warushye kubumbura mhm. Bibiliya mhm. ngo ni ikibazo ahubwo ndayihungiramo kugira ngo nshakemo umuti w'uwo munsi nyine icyo narivuze mm. nk'umuntu uri bubyuka mu mm. yafata nk'igihe kingana gute ngo asome ese yasoma igitabo cyose ni verise imwe yasoma <laughs> urumva hari abantu bafite amatsiko yo kuvuga ngo mm. mfite abakozi b'imana runaka nkurikira buri gitondo saa sita nimugoroba ariko mbere y'uko tugera ku gice cy'abagomba gukurikira bafite iki akenewe kubanza kuba we yujujwe afite ibituma abasha mbese we agomba kwiyubakamo akayunguruzo noneho ibyo ari buze akayungurura sinzi wenda abadukurikiye niba barabaye mu byaro hari akayunguro akayungirizo cyangwa se akayungururo niba ariko bakita bitewe n'ahantu eh, akayunguruzo akayunguruzo mm. bakoreshaga bamaze gusekura imyumbati eh, bikaba ngombwa ko mm. baza kuyungurura ifu igasigara mm. hariya inshinga zikajya hariya n'imyumbati yasigaye isa na nini bakabishyira ku ruhande bakabisubiza mu isekuru cyangwa mukibo ku ruhande muri ubu buzima nava ko cyane cyane kuri izi mbuga nkoranyambaga tuba turi n'ahandi no mu nsengero ubuzima busigaye bwarabaye basigaye bakoresha imvubu ngo ni agatogo byabaye imvange ni imvange rwose uruvangitiranye rw'imyigishirize uruvangitiranye rw'ubuzima aho eh, imbuga nkoranyambaga zimwe zivuga ngo masitiribasiyo kwikinisha mm, mm. ntabwo ari icyaha ngo bifasha kutarwara porositate ibintu mm. nk'ibyo ahandi bikagaruka kugira ngo ni icyaha uwo muntu kugira ngo aze guhura n'ibyo bintu ubutinganye. Bibiliya tugiye kuyivugurura mm. ibindi bikaza kugira ngo aze kuvuga ngo mfite ibi bintu mbifite nk'ubuzima koko mm. uh, urumva biramusaba kugira ngo we abanze yiyubake ngo yiyubake agere kuri urwo rwego we ayungure ibyo bintu ni uwuhe mwanya mwiza yajya abikoramo kugira ngo mm. abe yujujwe nagera no muri ka kazi nagira n'ibintu bimuhaho by'ibisitaza hari ugenda agahomba uyu munsi agacuruza akunguka kurusha abandi ntaze kuvuga ngo uyu munsi imana yandetse nabe yakitotombera imana ni cye gihe cyiza cyo kugaburira uyu muntu mm. uyu muntu w'imbere abe yujujwe ahandi ah, kuvuga ku gihe cyane biterwa n'uko ntabwo nakubwira ngo igihe cyiza ni nijoro ugiye kuryama cyangwa se ubyutse mhm. biterwa na gahunda wiha biterwa n'uko umeze mhm. abantu bafite simatifones ntabwo wambwira ngo babuze umwanya wo gusoma ijambo ry'imana baba bari kuri fesibuku no kuri insitagaramu bacatinga Mm. ahubwo biterwa n'ibyo umuntu aha piriyoriti mu buzima bwacu ni ibiki bifite agaciro mm. aba bantu ubona barara bumviriza ibintu bitari byo n'abandi barara ku maradiyo ntabwo wambwira ngo yabuze umwanya wo gusoma ijambo ry'imana ushobora gusoma ijambo ry'imana ugiye kuryama ni umuco mwiza ukawitoza mm-hmm. ugiye kuryama ukavuga uti nibura reka nsome icyanditswe kimwe Mm. ushobora kubyuka ugiye kujya ku kazi yego abantu baba bihuta bajya no gufata amabisi ugasoma icyanditswe ushobora kuba uri ku kazi si ngombwa ngo ugaragaze bibiriya aho ngaho babyitiranye nk'aho uri kwica akazi ariko ushobora ijambo ry'imana rikakuba hafi mm. hafi ku buryo unyeganyeze gutya ijambo ry'imana ryo rigusevinga mm. bibiriya yawe niba ufite ofisi kuki hagomba kuburamo bibiriya mm-hmm, mm-hmm. aho uri hose bibiriya noneho no mu matelefoni harimo bibiliya hmm. ni ukuvuga ngo umwanya w'ijambo ry'imana turawurema ntabwo dutegereza ngo twizanire kuko umwanzi aba arwana ngo tutarisoma nk'uko akubuza gusenga ukagambirira gusenga utereka njye mu masengesho y'iminsi itatu hmm. bikanga uti ndabisubitse uyu munsi ndariye ukayasenga wageza saa sita ukabura bikubye hmm. wakumva ibyo kurya bihumuye uti ndabiretse ni ubuzima bwo kugambirira ni ubuzima bwo kugambirira ntabwo ni ukuvuga ngo ni kangahe ku munsi ntabwo ari kire ariko demo mm, inshuro nyinshi ubikora mm. uwo mwitozo ukora niko ijambo riza rikakuza mu mutima niko ufata ibyanditswe uzi ko abakirisitu benshi bagenda nta n'amaverise bazi mu mutwe mm. nta maverisi nta n'imwe nta n'ijambo ryamurengera aho ngaho ukomeje ukananirwa kuza kukubaza <laughs> nyuma yo kumenya ko we agomba kwiha gahunda rumva turi kuganira umwuka ari umwe kandi nibyo byiza byungura abadukurikiye ndetse natwe tukarushaho kunguka Ah, bibiri avanga icyuma gikaza ikindi hmm. noneho uyu muntu rero um, umaze gufata umwanzuro akaba ati ngiye gusoma ngiye gusoma ijambo eh, ko hari ukuntu usanga umuntu ari kuvuga nk'ubu wakomeje kugenda ukotinga cyangwa se uvuga ibyanditswe ntabwo twabonye usoma bibiliya hmm. ah, bigenda gute kugira ngo umuntu agere ahantu icyanditswe kibe mu mutwe we <laughs> naba agiye no gukora ikintu cya cyanditswe kigaruke ah, ndi gusa nk'uvuga ku bintu abantu basa nk'aho bamenyereye ushobora ku muntu gufungura ikiganza akajya bati hmm, ibyo ni ibintu nsanzwe menyereye hmm. ariko ni ibintu biri gutanga ubuzima kubera ko bamwe nibyo baretse noneho rero uyu muntu urimo urasoma bibiliya agasoma igice cyose araza kumenya guta agace ke ari buhitemo akabaye aka kantu muri iki gice reka ngasigarane mm. eh, ngasigarane mm. <laughs> nanjye nimba ndi ahantu ninjya no gusenga nkavuge abigenza ati arasoma afite ikaramu <laughs> arasoma afite aho abyandika arabisubiramo mm. abigenza gute kugira ngo cya cyanditswe cy'ubuzima buba muri we nanagenda n'ahantu nabona ikintu ahita bati e eh, biriya yari yabimbwiye hari ahantu urakoze cyane icyo ni ikibazo cyiza nacyo ah, iyo ukunda bibiriya rero buriya nabonye mhm. ah, ni umwuka w'imana udushoboza mu by'ukuri hari ubwo tubishyiramo imbaraga nyinshi ntibikunde ni umwuka w'imana utureshya mhm, mhm. akadukundisha ijambo nakubwiza urugero ah, nk'abana tuba turera abana bacu mm. ubona badafitemo interesiti mu gusoma ijambo ry'imana ukabona abana ntibabyitayeho kuko abana muri iyi generation aho mhm. twakuriye twebwe n'uburyo twakuze hari uburyo twarehejwe n'imana mhm. wenda biciye eh, mu buzima abantu babaga baranyuzemo mu biki ariko ukabona abana nta interest bafite uzi ko ibintu byose ariko bisengerwa uzi ko mhm. imana ariyo itureshya idukundisha ijambo uzi ko niyo tutabifite mu mitima imana ibiduteramo iyo ni dimension yo kumenya imana kumenya ko ariyo ibasha kuguha inyota imana niyo ishyira inyota mu mutima wacu mm-hmm. rero iyo umaze kugira inyota ukavuga uti iri jambo ndashaka kujya ndisoma kenshi mm. ufatana hayirayita ugasurinya muri bibiriya yawe ufata n'akanotibuku ukarishyiramo ese ya ajenda yawe ibamo n'icyanditswe na kimwe mm-hmm. kuki udahitamo n'imirongo myiza ukunda wumva yakurengera hari izo nita ingingo ziturengera uzi ko uburaho udafite ingingo kurengera urabona igihugu cyacu gifite itegeko nshinga mm. ariko ukaba ugenda uri umunyarwanda utazi ngo uramutse uhemukiwe na mwene wanyu byagenda gute mm. uramutse ah, ah, bakwibye ibyawe byagenda gute cyangwa umuntu agashaka ukuriganya ah, ibyawe umuntu agashaka kuriganya wabariza he wabariza he mm. ibintu by'aha mu isi biri simpo bijye bitwigisha iby'ijambo ry'imana ugomba kugira ingingo ikurengera n'aho ubariza no mu mana dukeneramo kurenganurwa ariko ugomba kumenya ingingo ikurengera ese ni ingingo ya kangahe mhm. iyo ngingo rero niyo tumenya hano muri bibiriya ijambo ry'imana daniyeli cumi na rimwe mirongo itatu na kabiri haravuga ngo abaca mu isezerano azabayobesha kubashyisenga mm. ngo ariko abantu bazi imana yabo bazakomera bakora iby'ubutwari ntabwo ari ugukomera gusa mm. urakomera ariko ugakora n'iby'ubutwari Mm-hmm. rero kumenya imana harimo umusaruro ariko ku muntu ubigambirira akabikora ukamenya yuko paul rega nawe yaravuze ngo niba ari mu baroma eh, ndakeka ko ari mu baroma unagambiriye kuza inshuro nyinshi wanyu ngo mm-hmm. ariko satani arambuza iyo umuntu agambirira ikintu cyiza cyane cyane kiganisha mu mugambi w'imana mm-hmm. hari umwanzi umwanzi icyo akora ni umwopoza ahora ashaka gusenya ahora ashaka gusenya niba wagambiriye gusoma Bibiliya ntuyisome abifitemo uruhare arabikwiba noneho rero iyo ubimenye yuko umubiri wawe na kamere yawe na satani iyo byishyize hamwe bikora ekipe yo kurwanya umugambi w'imana nawe rero iyo wabimenye urakanura amaso ntabwo urangara mm. kuko bibiriya iratubwira ngo muhore muri maso kuko umurezi wanyu satani ngo ahora ameze nk'intare izerera ashaka kuba yaconcomera Eh. ngo ariko mu mumurwanye ntabwo ijambo ry'imana riturekera aho gusa mumurwanye uh-uh. mwirukane ntazabahunga exactly mm. ntabwo ritubwira ngo umwanzi arahara azerera gusa ngo ngo nitwipfumbate ngo duceceke ni mu mumurwanye mm. nawe azabahunga eh. so nk'ijambo ry'imana dusaba kumurwanya rero hari intwaro zirwanya satani mm. ntabwo satani tuzafata imbunda ngo tumurase ntabwo arasika ntabwo akubitwa n'igiti ngo tumukubite ntibishoboka tumurwanya mu buryo bw'umwuka hari ibintu uvuze bigera nko muri bibiri numvishe nakubazaho ikibazo kimwe wari uvuze ngo utanze urugero vati muri iki gihe ti ababyeyi bahura na challenge y'uko abana batari gukunda ibintu bya gikristo mpita ko hari bamwe mu bana uyu munsi wa none ntabwo ngiye kubivuga ku ruhande rwa ariko ndabivuga muri rusange usanga ni umwe mu bana twaje kumenya uri mu bintu nk'ibi ngibi by'ubutinganyi mm, byaje mm. umubyeyi we ni umupasiteri mm. kandi abikomeyemo byatumye anamenyekana kandi n'ibintu nava ngo bibabaje hari bamwe baba bati dore wa mwana wa mupasiteri dore byatumubereyemo ese uyu mupasiteri yarasengaga ndashaka kugira ngo duhe nk'ishusho ku mubyeyi ufite umwana uri guca muri ibyo bintu atarifuje kumubibamo iyo mbuto akaba hari ibindi yariye hanze cyangwa se yahuye nabyo nk'umubyeyi Eh, aha umushumba kandi ubaye umubyeyi ushumbye benshi ubereye umubyeyi no mu buzima bwa buri munsi mu mubiri uri umubyeyi ako gahinda cyangwa se uwo mutima ukomeretse umutima ubabaye kubera ko umubyeyi atabonye umwana eh, avamo icyo yifuzaga mm. cyangwa se agera mm-hmm. ku ntego zakabaye zihamye ubuzima bwe mm. nk'umuntu wakabaye ugira umumaro sosiyete icyo gihe eh, n'icyo watubwiraho ni ni iki kintu ababyeyi bakwiriye kuba bakora bashyiramo imbaraga cyane kugira ngo bitange umusaruro mm. sinzi niba nibajije neza mu buryo eh. bwumvikana nasaga nk'ushaka ndumva aho uganisha mm. mm, ndumva uganisha rwose kandi icyo kibazo kiragoye no kukibaza uretse no kugisubiza nawe kukibaza biragoye <laughs> kuko ikibazo ubajije ni muri topiki sensitive cyane muri iyi minsi ni ibintu byugarije isi Eh, navuga ngo ni uruvunganzoka rw'ibintu byinshi ibintu mm. byatwinjiyemo bituruka mu mahanga bituruka mbese mu mbaraga z'umwanzi uko nawe akora buri munsi ahora acura ahora ashakisha ahora ahimba ahora mm. azana ibintu ahora nawe afite inoveshoni ahora azana ibibi byinshi mm. kandi mu by'ukuri abakirisitu nabo bari mu isi navuga ngo turi hano aho satana akora turi kuritera umwanzi akoreraho mm. nubwo utanze urugero ukavuga uti hari umwana tuzi ni umwana w'umupasiteri yagiye mu bintu by'ubutinganyi eh, ni ikigeragezo gihari ni ikibazo gihari uko gihangayikishije abadakijijwe ni nako gihangayikishije abakijijwe uko gihangayikisha umupasiteri niko gihangayikisha umukirisitu usanzwe mm. navuga ngo uretse gusaba imbaraga z'imana ziturinda umunsi ku wundi zikadufasha imbabazi z'imana zikatugirira neza zikadufasha ibi bintu abantu bose bari vulnerable ngo abantu bose barugarijwe katubivuge gutyo two kubishyira no mu mwuka cyane ngo eh, abantu bagire ngo hari umuti hari iki imbabazi z'imana nizo zaturengera mm. gusaba imana no gusengera abana nibyo byaturengera kubyuka usenguka ukajya ubyuka mu gicuku ugasenga ukabyatura ibintu ntubice kure rega imana irabibona ko twugarijwe imana irabibona ku isi mm-hmm. eh, yugarijwe turi mu bibazo turi mu bibazo byinshi ariko umuti ni ijambo ry'imana ni ukumenya ijambo ry'imana ni ugusenga kugira ngo imana ibashe guha abantu imbaraga zo guhangana nabyo mm-hmm. iduha imbaraga zo guhangana nabyo ni ko ijambo ry'imana rivuga ngo twambare intwaro zose z'imana kugira ngo tutabasha gutsindwa n'uburiganya bwa satani kuko satani hari ubwo azana umunsi mubi hari ubwo azana ikintu kibi ku mwana hari ubwo azana atake mm. ibyo byose rero nge nk'umukirisitu nta wundi muti mbifitiye uretse umuti wo gusenga mm. tugatwara intwaro zose z'imana nk'uko mu ba efeso gatandatu uhereye ku murongo wa cumi havuga ngo twambare intwaro zose z'imana kugira ngo tubashe guhangana n'uburiganya bwa satani uburiganya buri henshi kandi n'abakirisitu nibataba amaso birabageraho hari n'ubwo ah, kimugeraho kandi uba amaso ukibaza ngo kubera iki uba amaso uhora usenga uhora wiyiriza uhora ugira ukabona kimubayeho eh, kuko bibiriya iravuga ah, ivuga yuko abantu bagubwa gitumo n'ibibagerageza n'ibibazaho hari ibigwirira abantu ntibibateguza yesi biraza akabona cyituyeho ni nk'uko twa turi hano twari twakora ikintu gihanutse hariya gicukuyeho ntabwo rwose ngewe eh, ndi umuntu uvuga ngo umuntu usenga ibi ntabwo bimugeraho umuntu ugira gute ntibimugeraho hari ubwo bikugeraho imana yabikweretse ariko bikakugeraho ariko imana ikagufasha kubicamo uwo muriro ukakuza hari ukawucamo iyo nyanja ikakuza hari ukayicamo rero ngewe niyo aporoci yanjye ni ugusenga kugira ngo abantu bahangane n'umunsi mubi ku ijambo ry'imana yavuga ngo mubashe guhagarara mudatsinzwe ku munsi mubi Mm. Eh, kuko umunsi mubi yuje abakirisitu usanga yacitse intege no gusenga bikananirana mm. ugasanga yahwereye ugasanga yakubiswe rwose bibiriya paul yari umuntu utazi ijambo ry'imana avuga ngo umunsi mubi duhagarare tudatsinzwe n'uburiganya bwa sida ku munsi mubi umunsi mubi rero urahari umunsi mubi urahari pe kandi bigwirira abantu ngo nibi ah, ngira mu mubwiriza ngira mu bice cumi na kimwe njya mu murongo wa cyenda ntiwavuga ko ibigwirira abantu ngo bitari bimwe bibageraho abantu mm. bose bibageraho mm. so uh, uwo mupasiteri ndamwihanganishije n'uwo mwana gusa risenge iherezo ry'umwana w'umukiranutsi ntabwo rimeze nk'iherezo ry'utaramenya imana asenge ishobora imana kutabona umuhindura ikiriho ariko ikazamuhindura kuko afite isezerano ry'umukozi w'imana hmm. si byaba ari bimwe usanga abantu bahise baba nk'iciro ry'imigani bakavuga ngo abarokore se ko basenga n'ibi byabo ntibihinduke nyamara hari aho tubona ko amakuba n'ibyago by'umukiranutsi ari byinshi noneho nkahita nibaza niba ari byinshi muri kagakiza hari hari hari ibintu by'uburyohe bya birimo <laughs> ariko isoza iryo jambo irene eh? ngo ariko uwiteka agira gute ariko uwiteka mukiza muri byose amukiza muri byose ariko byabanje kuba <laughs> byinshi eh? byabanje kuba byinshi niwe uhura n'intambara niwe abana bananiye eh. niwe urugo rwananiye uyu munsi ujya kuvuga ngo ingo zirimo akavuyo zirimo intambara ngo ni iz'abarokore nk'abapagani ngo baragenda bakibera ariko njye nigeze numva umuntu arimo aranganiriza numva hari hagezweho ngo iterime ibangwa aho bibera aho bibera eh, hmm. numvisha ahantu bavuga ngo bibera ibyabo hmm. nahise avuga ngo mpano ushimwe ko kiriya gihugu utamenye eh. kugikandagiramo hmm. ni ikindi gihugu ngo ubu barasharinga ibintu byose nta muntu ugira ibintu bye ni hano ushobora no kuba ufite inkweto ugahera kuyigura ntiwongere kuyibona ubwo n'ibindi ni uko biba bimeze ariko nubwo bimeze gutyo ah, wari uvuze amagambo akomeye avuga ngo habeho gusenga no kuba amaso mm. ah, ntekereza ko turi kuganira neza mu buryo bukomeye buri muntu wese yakwifuza kuvuga ngo noneho se uyu muntu uri guca muri ibyo bintu cyangwa se uyu muntu uhura n'ibyo bintu ah, nubwo ari byinshi ndi kubona ari kimwe mu bintu bikuze umukristo uyu mukristo aritoje yasomye ijambo arasenze noneho mu bijyanye no guhitamo ibyo akurikira ibyo yumva ese buri umuntu yakagendeye kuki ku mwese abakozi b'imana bo muri ino minsi mvuze mwese kuko bose ntawe uzavuga ko akorera imana mm. yindi baba ngo bene data imana iravuze ngo tujye mu ijuru dusenge hangiye nikuyemo mm. mbaye umunyamakuru mm. <laughs> none undi aratangiye ati tari kumbonye ibyaha byawe bakuyemo amada bagize gute ukeneye gutanga sacrifice kugira ngo ukorerwe ibi ukeneye mm. gukora ibi hari ibiguzi tanga sacrifice eh, hari abasabwa ikiguzi cy'umubiri ikiguzi cy'amafaranga n'ibindi mm. ubu buzima turaza kubuhuza gute na ya mibereho imana ishaka ko tubamo kugira ngo tugere ku cy'imana itwifuza mm. nibyo ibyo uvuga ni ukuri sinzi imvura ndabona ko tugomba kugira amahitamo y'ibyo dukurikira mm-hmm. uko tuvuga ngo nta mwanya tugira isi ngo irihuta bizinesi ibiki hari umwanya wo wicara ukajya kureba ibintu bitakungura mm. navuga rero ko umukirisitu uri mu mwuka wera utuye mu mwuka wera ari ukuyobora ari ukubuza abuza amaso yawe kureba ibintu bidafite umumaro akabuza umutima wawe kujya ku bidafite umumaro uba ukwiriye kugwiza imbaraga z'imana muri wowe ku buryo zikubuza kureba cya kindi ni rya jambo rya dawidi twavuzeho ngo nibike ijambo ryawe mu mutima wanjye kugira ngo ntazarindinde kugucumuraho mm. eh, rero social media nituyikurikira nubyuka wumva iby'abatinganyi umunsi wose eh, aho umuntu atinda ni asa naho mm. ukajya kuri facebook ukajya kureba amashusho adasobanutse ukajya kuri youtube ibintu byose bibi byose biri kuri youtube ari ubwo butinganyi ari ubwo busambanyi ari iki hari abakozi ba satani bahagurutse kwamamaza eh, ibibi nk'uko dukorera imana tugambirira kwamamaza ijambo ry'imana kugira ngo abantu bakizwe hari abagambiriye kuroha urubyiruko hari abagambiriye kwerekana ubusambanyi kuri youtube hari abagambiriye ibibi byose ubwo rero ni isi ebyiri zihanganye navuga ngo umukirisitu ushaka kugambirira gukurikira imana agomba kumenya ibyo azajya buroka ntibimugereho uri kuvuga kuri icyo kintu hari ibintu bimusarane bigezweho kandi bihora n'icyanditswe mu minsi y'imeruka abantu bazigwiriza abigisha bajyanye n'irari n'irari ryabo bafite muri bo uyu munsi ehm, ntabwo ndi bukomoze ku mazina ni benshi hari abaza bigisha uko basambana hmm. ugasanga bakurikiwe abantu bakavuga ati yo byari bikenewe ati mu nsengero twarabibuze ntabwo babitwigisha hakazana n'abigisha ko imana ije gutanga amamodoka n'akazi si ukuvuga ko imana idatanga iyo migisha abo nabo bakajya hariya ugasanga n'abandi birirwa bahora bihanisha n'iki n'iki muri ibyo byiciro byose by'abo bantu n'ibyo bigisha umuntu yakamenya gute ngo noneho ngezemo guhitamo gukurikira aba kubera ko guhera ku wa mbere kugeza ku cyumweru ntiwahora wihana guhera ku wa mbere kugeza ku cyumweru ntiwahora uh, uri mu bakira amamodoka na bya bindi byose navuze nashaka gusubiramo by'ubutinganyi by'ubusambanyi mm. byose mm. ntiwahora ubikurikira ariko mm. ibijyanye n'ubusambanyi byo abantu bamwe bamara imyaka banumuza kuri icyenda beshya bahera ku itariki ya mbere mm. bakageza ku itariki ya mirongo itatu n'imwe z'ukwezi kwa cumi n'abiri babikurikirana kubera ko ni ibinezeza irari umubiri ufite mm. noneho rero navuga ngo reka nkoreshe iri jambo wenda abantu baze kunyumva nabi ko mbashyize mu gatebo kamwe muri iyo ruhurura y'imyigishirize haba iyigisha ubuzima bwa buri munsi haba iyigisha ubuzima bwa gikristo umuntu unkurikiye kano kanya ndetse uri kutureba ariko uvuga ngo ni ibiki nkwiriye guhitamo impamvu ndi kubaza ibi ni uko cyangwa se ndi kukomoza kuri iki kintu ni uko nzi ko hari abantu bijya bigora ugasanga na yutube iyo uri gufungura videwo hari ukuntu iguhitiramo ngo nekisiti ukabona hajeho ikintu utari wagambiriye eh, reka buretse utarajya kure <laughs> yego kuvuga ngo yutube mhm. eh, cyangwa se fesibuku iguhitiremo ikintu yego ahubwo abantu benshi eh, bijya bibakoza n'isoni Mm. ari nko mu bantu wenda agafungura laputopu ye igishusho kikaba kikubiseho mm-hmm, mm-hmm. burya rero reka nkubwire ntabwo ibintu bipfa kwizana mm. izi social media twese turazikoresha ni ukuvuga ngo aho wagiye ukavizitinga mm-hmm. aho wanyarukiye bajya baguha suggestions mm. eh, barasagesitinga hari n'iyi ugafungura uzingo <laughs> eh, hari vajoni nshyashya rero abantu birinde kuko satani uko bakurikira ibintu mu ibanga ibyakorewe mu rwihisho byose ngo bizajya ku karubanda abantu batarebye neza bazajya bakorwa n'isoni hari n'abarimu njya mbona numvishije ni ibintu byabaye si ibintu mu ishuri rimwe mhm. umwarimu akubita hariya kuri porojegita comeka raputopu ye porojegita ijya hariya kubera ko ariho yatinze erega ibi bintu ntabwo bivuga ngo ni imyaka ngo ni urubyiruko n'abantu bakuru ni iyi porono byahise byikubita aho ngaho byamuvanemo kwirukanwa icyo nshaka kukubwira ni iki ubwo abanyeshuri yigishaga kandi yigishaga eh, n'umuntu wakabaye yigisha inyigisho zimuha indangagaciro zo kutajya muri ibyo bintu hmm. yigishaga ibintu bijyanye n'ijambo ry'imana ariko raputopu ye kuko niho yatinze wenda yibagiwe kuyifunga ariko niyo uri kuri tube bakuzanira suggestions. kuvuga ngo rero ntabwo ibintu bipfa kukwituraho ntabwo waba uri umuntu uhora uwocinga Pastor hortanse pasita Mignone, Apotre Mignone, Apotre gitwaza ngo hajye hikubitamo iki ntibishoboka aho umuntu yatinze sageshoni ziraza rero reka nkubwire si umwarimu wenda reka no kumuvugana si yaba yarakurikije na sindi buze kubishyira muri titire eh. cyangwa kava ntiyaba yarakurikije nicyo nshaka kuvuga ya myigishirize ya muntu waje navuga ko ari bishop akavuga ngo bajye birebera oya icyo nshaka kuvuga irene hmm. <laughs> ah, bibiriya iravuze iravuga muri mu gitabo cya timoteo ngo muri iyo minsi mhm. abantu bazaba ngo amatwi yabo mhm. abarya bashaka kumva ibyirari ryabo ibibanezeza ibibanezeza kuvuga ngo hari amatwi arimo kurya abantu kimwe n'amaso nubwo batanditse amaso hari abantu bafite ikintu bita irungu ntuzagire ngo ibi ni iby'urubyiruko ruyoberamo gusa mhm. hari abagabo bakuru n'abagore bakuru bicara bafite irungu mu mutima kuko nta umutima uri vide yego yego yego mhm. umutima iyo urimo irungu iyo umuntu yiherereye wenyine mm. aba mubi areba ibintu bibi ah, haza amajwi mbese hari kwishakira pureja kwishakira umunezero mu buryo butandukanye akanya mm. gato mm. rero irungu riri mu mutima yabo y'abantu nabwira abantu batwumva kandi badukurikiye ngo tugabanye irungu dushyiremo ijambo ry'imana mu mutima wacu bivuga ngo nkunganiye eh. uyu muntu aricaye kubera ko isi yamwubatsemo ibintu byinshi kandi muganiriza uko rero iba ngari muri we azahora yumva amajwi y'ibindi agomba gukora atagombye gukora ariko muri muri we hakagombye kubamo ijwi ry'imana rimuganiriza rimubwira ati mwana wanjye akiriho umune muri ibi ugeze kuri uru rwego kora ibingibi kora ibingibi ah, aho ndi gukomoza no kuri icyo kintu ko mbona uyu munsi wa none irungu hari abarifite bari mu bihugu eh, basurana hari n'abarifite bari mu bihugu batabasha gusurana nk'urugero hmm. abantu dukurikira ari mu bihugu by'i burayi hmm. usanga umuntu aba mu nzu muri aparitema ariko adashobora gusura mugenzi eh, we twebwe no hano nta karusho ushobora gusura hano ukajya hariya ugaterana na hariya ariko twese dusa nk'icyo kintu tugihuje hmm. none tugize inyota turi kuvuga ngo dukurikire abakozi b'imana abo twita ko dukurikira abo mu rwanda aza mu gitondo akubwira ibyawe koko ariko mu gitondo gikurikiyeho nanone mu cyumweru kimwe akaba arakwibye akagusambaniriza abana bashaka kugusambanya hari n'ababiba abantu rwose bakavuga ati aba bantu baranzegereje uwo muntu arakomeretse nawe mubwira ati hari umuntu nzabibazaho ambwire niba ibintu nta kintu bikoze mu bijyanye mm. n'amategeko mm. ariko uh, uyu munsi wa none nk'umushumba turi kuganira kandi umubyeyi mm. uri kubona ko icyo kibazo gihari uyu muntu akora iki akora iki kugira ngo asohoke muri bya bintu ko turi mm. kugana ntabwo turi kuvuga ibihari gusa ariko turi mm. gushaka na solisiyo akora iki kugira ngo ave ahantu cyangwa se atsinde izo mbaraga kuko mm. hari igihe ashobora kuba dukurikiye ariko batarika ibintu bavuze ni bari kuvuga kuva batangiye ikiganiro ni njye udasoma ijambo ni njye udasenga ni njye ufite ibintu nirirwa nirebera bidafite umurongo ndumva nanoze mumbwire nkora iki uh, zaburi <laughs> rwose umbabarire kuko kwishakira amagambo yanjye dushakisha solution ntacyo yadufasha kuko ubwenge bw'abana b'abantu burananirwa yego yego eh, muri bibiliya niho dusanga eh, umunezero wuzuye niho dusanga ubuzima n'irungu navuze ntabwo ari irungu rya fiziko kampani kuba ufite abantu mm. muri kumwe muganira irungu ryo mu mutima icyo nashatse kuvuga ni iki ni icyuho cyo mu mutima mhm. kubura aho wumva uri bowadi ufite imodoka ari kuri bowadi nta munezero yego ufite wariye neza ari kuri ufite umugore mwiza ufite umugabo mwiza uri bowadi mm. nta munezero nturimo kuza kuko umunezero nyawo uturuka ku mana mm. hari abantu bafite byose none se reka nkubaze nubwo wari umbaje ikibazo ntagisubize ntubona abagabo bafite abagore beza ukajya kumva ukumva bamufatanye n'umukozi ntabwo izo nkuru ntujya uzumva zicaho Eh, eh. cyangwa akamufata n'umuntu uri inyuma y'umugore we ku bigaragarira inyuma eh, uyu ni we burya abandi baba babona ufite igitego ufite umugore mwiza hmm. nyamara wowe hari ibindi umwanzi arimo kukubwira mu ibanga akubwira yuko uriya atari mwiza ukamureka ugasanga utari mwiza ese buriya iby'ingo si byari indi kesi ikomeye ko wenda hari ibintu byinshi baba bapfa wenda bishobora gutuma icyo nshaka kukubwira ni ya vide David eh, ariko nabikora n'ingeso ari ingeso cyane rwose hari ingeso hari kuba adafite amahoro yabonye byose yagwije byose ubukire yarabubonye ubutunzi yarabubonye ariko hari amahoro atarimo kuza ubwo rero twahita tubishyira muri kese y'abantu bafite umurengo uri kubata mu rwobo <laughs> hari umurengwe utuma umuntu mu rwobo hmm. eh, reka nkoresha ibintu abantu bankurikiye wenda bafite ukuntu byabagizeho ingaruka ntibumve ko nshatse kubakomeretsa hariho ibintu umuntu agenerwa ari umwana ariko iyo amaze gukura aramutse abiriye byamugiraho ingaruka nk'ubu ndamutse eh, mfite hejuru y'imyaka mirongo ine nkajya gufata biriya ari amasererake y'amasere by'abana n'ibiki byanera umubyibuho ndetse n'ibibazo amagufwa akagira ikibazo eh, ariko kubera ko ntigeze ngira amahirwe yo kubicamo ariko n'ubu utarabiciyemo n'uwabiciyemo akenshi ababiciyemo batanga ubuhamya bavuga ngo nshimye imana ko ntabikoze ubwo ni eh. kuvuga kuri bya byaha birimo mm. aho ngaho ntekereza ko hari bamwe bashaka kwenjoyinga cyangwa se kunezerwa mu mm. bintu batigeze bakora kubera ko yagize kampani mbi ikigare kibi mm. eh, mu irungu wavuze nkunze ukuntu bisobanura ngo ntabwo ari irungu ry'uko umuntu aticaranye n'abantu abo turabafite n'abadufasha kugwa mu byaha reka buriya muntu agira abaterankunga b'ibyaha eh, barahari benshi <laughs> abaterankunga abafatanyabikorwa na sapoti z'amafaranga <laughs> mm. agusapotinga mu byaha buriya niyo mpamvu yakunda kubwira abantu ngo niba wakiriye amafaranga yasengera mm. kuko ntuzi ibiganza byaturutsemo amagambo yayatongereye hari uguha amafaranga avuye gusambana ati nk'uko nabonye agenda nawe urakayakoresha ibyo nayakoresheje ugasanga ni uko bigenza mm. none ukahita wibaza ngo ese ko uyu muntu aciye muri ubwo buzima ari muri icyo gikundi kandi bikaba bitamuhaye amahoro kubera icyo bitindamo yabivuyemo hmm? mm. eh, abitindamo kubera impamvu zitandukanye hari ububata Mm-hmm. hari ubwo umuntu atabasha kwigobotora imigozi ya kera eh, hari ubwo ah, burya amateka nayo aramataringa cyane mm-hmm. amateka hari ubwo hari abantu ibintu bigora bifuza mm-hmm. paul yaravuze ngo nifuza gukora ibyiza ariko ibi bikantanga imbere hari abantu barimo gushaka guca imigozi ya kera ariko igoye isobetse cyane waravutse usanga n'ababyeyi bakubyaye ni uko byagenze usanga na sogokuru wawe ni uko byagenze usanga n'undi usanga mbese ugasanga ni ibintu by'uruhererekane bya generations and generations kubica none ahangaha ntabwo byoroha abo bantu bahora bari muri tageti bahora bakanuriwe gutya icyo bita akarande nibwo abantu wenda babyita gutya bakagira ngo ni ikintu cyitwa ukuntu ariko ni ikintu cy'akarandagataniye ku buryo generation nk'iyo zimaze kuba nk'enye cyangwa eshanu mm. usanga abana bato bakirana n'ibintu badashaka arakirana nabyo ariko wajya gukora icyo bita sipirico mapingi kujya kureba inyuma hmm. icyo bita kwitahura ugasanga mu by'ukuri ameze nk'umuntu wafashwe bugwate ariko biraturuka kure abo bantu ubuzima bunesha burabagora kugira ngo babushyikire ubuzima hmm. bunesha kuko amateka bibiri iravuga ngo ba data bakoze ibyaha kandi bakiriho ngo ni twebwe twikoreye ibicumuro byabo hmm. rero iyo migozi ikomeza kuzirika abantu umuntu akajya gutambuka umugozi ukamuzirika mm. ndetse benshi nk'iyo twigisha inyigisho za deliverance tuganira umuntu akubwira ati ndashaka kubivamo ariko byaranze atariko ati ni karande iwacu ati na mama nuko byagenze na sogokuru nuko ati na sogokuru nuko ukumva yariyakiriye ariko ukumva koko mu by'ukuri umwana afite agahinda kuvuga ngo ubuzima mm. ducamo rero tutarebye neza bukurikirana abana bacu dukurikirana bukurikirana abazadukomokaho bivuga ngo umuntu udukurikiye n'aguciye mu ijambo nareba ibyo ari kubaka muri we ibyo arimo kubaka njye mbabazwa n'ababyeyi baca mu bintu hmm. noneho yamara gukura ageze muri za mirongo itandatu cyangwa mirongo itanu n'itanu hmm, hmm, agatangira gukubita umwana we ariko kuki ukora ibi akibagirwa n'ibyo yakoraga birababaje cyane ukamukubita ukamugirira nabi ukamwuka inabi ukajya no kubaza ahandi nyamara ibyo ubuzima turimo none ahangaha ibyo ducamo mm. cyane cyane iyo tubyara abana iyo tu cyari kuvuga ngo ntabwo uzabyara abana ntabazagukomokaho mm. ariko ubu ubiba ikintu kibi mm. icyo kintu urakibiba ntujye usoma mu bitabo bya kera by'abami ugasanga ngo umwami kanaka ngo araza akora ibyangwa n'uwiteka akora ingeso mbi ngo nk'uko ise yabigenje ise kanaka yabigenje mm. ni ukuvuga ngo ibyo dukora rero bikurikira bikurikira abazadukomokaho rero tuba mm. dukwiye kwitonda tuba dukwiriye kugenda nk'abantu bari kuri mishoni kuvuga ngo turarera abana ariko on mission mm-hmm. icyo ukora uyu munsi nugisanga mu mwana wawe don't be disappointed mm. ntuzumve ibaye disappointed ahubwo uzabanze nawe wirebe Mm. abana benshi barimo barazira ubusa kandi ababyeyi niyo mbuto babibye niyo mbuto icyo ubiba buriya bibiri yivuga amagambo akomeye icyo ubiba ngo ntimuzibeshye imana ntinegurizwe izuru icyo umuntu abiba nicyo asarura bivuze nkurikije ibintu bidusobanuriye bivuze mm. ngo abantu bakagize ubwoba ndetse bakagira amakenga ku bintu bakora ahiherereye eh, bivuga ngo ubu buzima ibintu by'umwuka bino bidafatika ni ibintu bihari ariko mu isi y'umwuka biza kugaragara tukabibona kuri generasiyo izakurikira par exemple nk'ubu ushobora gusanga hari umuntu udukurikiye ari umupapa cyangwa se ari umudamu afite ukuntu yirwa asambana ariko akaba afite abakobwa beza n'abasore beza mm. akumva bazuba akarugakomera ubwo bizava hehe ntabwo bishoboka ikirimo kugutsinda uyu munsi ntushyireho eforu kandi imbaraga ushyiramo mu kugitsinda mhm. nizo umwana wawe uzi ko ibintu dukora bigaruka neza bihita bigaruka rero abandi baba ngo ngo history repeats itself ngo what comes round ngo what goes round comes round mhm. icyo ubona gicaho nicyo kigaruka burya rero abantu ntabwo baba bazi icyo bita uh, mu cyongereza bakita ngo principle of sowing and ripingi ni ihame ryo kubiba no gusarura mm, urabivuze na guciye mu ijambo leta eh. nibuka hari akantu iyo umwana ari hagati y'umwaka mm, hagati y'amezi umunani kuzamura eh. kugeza nko mu myaka itanu akenshi akunda kwigana iby'umukozi iminsi yashize nagize gutya umukobwa nyiramwanga ngo ceceka nawe tugira ngo ndamubwira ngo ndagukubita ahita agira ngo pu awe eh, afite igihe kingana gute umwaka n'amezi umunani noneho binyigisha ko ibintu ushobora gukora kano kanya bizaza mbese ni nko gufata itoroshi ukayimurika imbere ye cyane rwose ibyo nibyo azacamo nubiba neza azanyura mu murima ubibye neza asarure ariko nubiba nabi ni ukuvuga ngo nuhinga hakazamo ibitovu hakazamo uh, mifatangwe eh, ibyo ni nibyo bizamujombagura umwana azagera hari imbere yarakomeretse nagira ibyago ahure n'undi wakomeretse noneho urwo ruba umuriro usigara uva ati kirega n'iwacu ntabwo twubaka ngwino usanga bibaye ibindi bintu bibaye ibindi bintu waruvuze ngo nk'icyo waruvuze warutanze urugero rwiza umugabo wenda wifitiye eh, udukobwa ku ruhande kandi arimo arabyara afite abana beza ariko afite abandi bakobwa ku ruhande afite ahantu asipendinga umunsi we yinezeza ariko kandi arimo arararizinga n'abana arimo arakuza abana mm. kandi afite abana beza ubwo se uragira ngo ibyo bazabicika neva we iyo abikora aho ngaho abazi ah, ngo biragarukiraho biragarukiraho mm. yihishe yagiye ahantu nta muntu uzamubona ariko biriya inkoko niba bivuze ngo ishusho ry'uwiteka ngo ribasha kubona n'ibitagaragara rikabiturumbuza pfa kureba yo gusa ntabwo ivuga ngo mubizane hano ikibireba bihunga ijisho ry'imana bikaza ku karubanda cyane ah, tugushimira ikiganiro tugiranye ndamwe nashidikanya ko ari ikiganiro cyiza abadukurikiye nibo bazadusaba niba tuzongera tukaganira ndahamya nashidikanya ko ah, twaganira ikiganiro kiri mu bice bitatu oh, ariko cyari gifite intumbero yo kugira ngo turebe ubuzima bwacu tubayeho dute twarebye umuntu wacu w'imbere ameze ati cyangwa imibereho yacu imeze gute tureba wa muntu w'imbere umaze kubaka iyo ageze hanze agomba kwitwara gute Eh, twasanze ko eh, ikibazo cyo gutsindwa n'ibyo hanze ari uko umuntu w'imbere yabanje kubakwa turebera hamwe no mu buzima busanzwe ibyo dukora cyangwa se ibyo tubamo ingaruka bishobora kutugeraho na generasiyo izakurikira buri umwe rero ndatekereza ko yasaruyemo ah, ibyo navuga ko yahuje n'ubuzima bwe agasanga hari ibyo akora ku ruhande rwawe warebye wumva ibigutsinda cyangwa se wumva ibyo utsinda kandi niba wumva hari ahantu umaze kugera ni ukuri imana ariko niba hari aho utari wagera imana igitanga ’ itanga andi mahirwe akenshi iyo naganiriye n'umuntu ndamubwira ati nyuma y'ibyo tuganiye ko ari ahantu bishobora kuba bitsinze ubu ntitwabona mu gitaramo cyo mu ijoro hari amaranke imana idushyiriyeho <laughs> tukagira undi muntu tujabura muri iki kivunge cy'abantu benshi bari kugwa muri iyi sayo akabasha kugira amahirwe yo kwakira kirisito umwami n'umukiza kuko hari umuntu udukurikiye ariko uri kuvuga ati ibintu mbayemo pe ni ukuri nanjye ndigaye ariko ubwo ngize amahirwe akaba batumiye umukozi w'imana ni ukuri niyo yanyatuza tutari kumwe nakatura nkashaka urusengero sinzi niba wamuha amahirwe ukamwatuza ndetse haba hari ikindi ufite ku mutima ushaka watubwiraho ku byo twavuze mu buryo bwo kubisigasira cyangwa se eh, niba ntavango bwo kwemfasayizinga cyangwa gutsindagira mm. gushimangira cyangwa hari ikindi eh, mwuka w'imana arushaho kugenda aguhishurira wakidusangiza mm. ukaza gusoza unadusengera kugira ngo duhabwe umugisha n'imana kandi n'abadukurikiye barusheho kubona umugisha urakoze cyane irene ah, tuganiriye ku buzima bw'umukirisitu ubuzima bwo gukura mu gakiza cyangwa se ubuzima bunesha hmm. ah, navuga yuko icyo nasorezaho ndimo gutsindagira cyangwa se gusirifira ijambo tuvuze <laughs> ah, navuga ngo abantu bagambirire kuva mu byaha yego eh, kuko ubuzima butsinda umuntu mm. arabugambirira ni nk'uko wandika ukavuga ngo izi ntego nzazigeraho muri uyu mwaka mm-hmm, mm-hmm. kuko za buri rimwe rimwe haravuga ngo hahirwa umuntu udakurikira imigambi y'ababi mm-hmm. ntahagaranye n'abanyabyaha ntiyicaranye n'abakobanyi mm. ni ukwigenzura umunsi ku wundi ese uyu munsi nicaranye n'abakobanyi nisanze ni mu gakundi k'abanyabyaha mm. hari ibidusaba guhunga tukava mu bigurupu runaka ukirukanka ukiruka amaguru ukayabangira ingata mm. kavuga iyi gurupu ntinyubaka hari ibintu muri iyi minsi birimo kurangaza abantu tujye kuryoshya tujye hari amazina menshi arimo kwaduka mm. eh, kuryoshya sinzi n'ibindi mbyumva mu bantu kuryoshya ah, byabereye hehe eh, byabereye hehe hmm? <laughs> Eh, ngo tubirangirize hehe eh, ayo hari imvugo <laughs> nyine buriya utumye numva nshaka kubivugaho hari ibintu bimeze nko uh, buriya ushaka kugira ngo urye igi rimeze neza uraritogosa none ishyizemo umunyu karagaho bikorohera kugashishura eh. hari ibintu rero bimeze nk'umunyu bafashe igi bakarishyira mu mazi bari kuritogosa bakamenamo umunyu kugira ngo rize koroha noneho rero iyo bibaye hmm. uyu muntu ukubitanye n'igi batogosheje ririmo umunyu eh. mu mazi eh. aravuga iteka mujye munogosereza amagi nk'abiri cyangwa atatu noneho ukubitanye n'umuntu watetse amagi hmm. akatogosa nta kintu kirimo nta rwara afite kuri tona haba ibibazo ararikanda akagira gute akavuga ngo ngewe ubundi ubusanzwe nanga amagi mm. ariko barimutonera akavuga ati yo nako kambi bishatse kuvuga ngo ibitwo inyoroshya mm. cyangwa se ibidusigiriza icyaha gusigiriza icyaha biteye ubwo hari igihe rimwe nigeze kuba ndi kuri instagram sinzi ukuntu ajya akora mbona hari live yari nka saa tanu nkunda kuryama ninze mm. mbona bashyizeho live mba ngiye gutega amatwi ku bw'amahirwe nkoresha live yiki yo kuri Instagram yego ku bw'amahirwe nkoresha account itariho amazina yanjye eh, yindi yari muri nuza muri com muri muri laptop uko ngiye gushaka ifoto umuntu ngo nikorere kava hmm. y'inuza mm. ngiye kumva umuntu aratangiye ngo reka ngo tubabwire ngo ibi bintu ngo byari muco w'abanyarwanda ubwo abakuru babyumvishije ngo umukobwa utabifite ngo ni umuswa ngo icya mbere ngo ugomba kubigeraho nibi nibi nibi nibi nibi eh, eh. ku musore nari umusore nashaka numva ngeze amatsiko nati mm. ibintu iki kiganiro nticyancika iki kiganiro nticyancika nteze amatwi ndahabanguye mm. rwose ati rero ukuntu bigenda baravuze abcd mm. ati abashaka kugira ngo bumve ko babifite bahane nimero ujye uvango ndi umukobwa kwandikira mm. nimuhura muhite mujya muri inibogisi muzahure mupime niba bishoboye mm, ubwo kumbi barimo barakiserera mm. ubusambanyi eh, abahungu ngo bumve ko bafite ibimeze gutya na gutya abakobwa bafite ibimeze gutya na gutya hari umwe twaganira arambwira ati hari rayivu nigeze kujyaho ndaceceka sinamubwira ko nabyumvishije ati ahantu yari inshoye ati navuye ku muhungu wa mbere kuwa kabiri kuwa gatatu ku kane kuwa wa gatanu ntihatiwe ko nabaye supaneti tinumva n'abayakayungerezo gacamo ibintu byose dati imyanda yose irimo irancamo rikurutimenti abantu ntabwo baryama satani arakora amanywa na nijoro rikurutimenti rero ni nk'ibyo twari tuvuze akandi kanakongera mm. uzi ibiganiro byo kuvuga ngo by'ubusambanyi n’iki iki ingo zibisenye ibi ndabivuga kuko harimo bamwe banyandikiye badukurikira ahangaha mm. barimo barambwira ati nk'ubu ngubu wenda we uri umumama umudamu wubatse uzi uramutse uje aha tukaganira utubatse hmm. abaguhamagara ati nabonye ikiganiro cyawe tinafashijwe nk'amase hmm. wafashijwe ni icyumvishe ibintu yavuze ngo nigeze ku munota wa karindwi ariko ngo mbonye ubwiza eh. ati hari ibintu numvishe duhuje hmm. <clears throat> turekada ati umugore wanjye gukina na gutya akakubwira ibibazo bye kumbi iwe mu rugo ananiye gukemura ikibazo arashaka kujya kugikemurira hanze tuba ati ko mbishimye ari aho ari uwo mbashije kumenya mm. noneho nazi yabikorera mm. aba ahurira muri za okaziyo z'akazi za bizinesi mm. abagenza gute nkahita nibaza se abadukurikira bari mu nzego z'ubuyobozi bantu bahohoterwa muri ibyo bice bo ntibaba bakeneye kurenganurwa ariko si ibyo nagira ngo mvuge ni uko uyu munsi wa none ubushobozi umuntu ageraho ubutunzi ageraho bamufavoriza kujya mu byaha nibyo wari uvuze rero nibyo gusorezaho rivuga <laughs> ngo ah, ijambo ry'imana ribe muri mwe rigwiriye iyo ari igice igice satana araza akuzuza hari ibindi asukamo rero mu by'ukuri nitutabigambirira ntabwo bizizana mm. eh, nufungura ukabona facebook izanyeho igifoto kibi yifunge unayiburoke mm. ngiye mburoka byinshi kuri youtube ngira gutya nkabona ikintu ubwo wenda ndimo ndumva ijambo ry'imana nkabona ikintu kiradutse mpita nyifunga kandi nkakora icyo bita ripoti bakambaza ngo dusobanure impamvu ushaka gufunga iki kintu mhm. ntikizakugarukeho hari ibintu ugomba kubikora manyo wowe ukibuza amaso yawe ukayabuza yobu yaravuze ngo nasezeranye n'amaso yanjye mhm, ko mhm. ntazacumura kuwiteka nasezeranye n'amaso yanjye ntabwo hmm. ibintu rero tuzifata gutya satana arakoresha imbaraga twebwe ngo duterere agati mu ryinyo twipfumbate ibije byose turebe hmm. kayora yose turebe no no no birashaka ko hari icyo tubikoraho rero nabwira abantu b'imana ngo nitwuzuze ijambo ry'imana akaba ariryo turazishinga kuko rwose mu by'ukuri umugabo wubatse umara umwanya ari kuri porunogarafu arimo kureba amavidewo y'ubusambanyi umenye ngo urugo rwawe rugeze mu manegeka bya bintu birasenya ariko hari umuntu wigeze kuza sinshaka kubikomozaho cyane ariko reka yitwa ka yitiriwe izina ry'imana n'inshingano mm. ndetse afite na titiri iri hejuru ibyo narabyumvishe naranabibonye hari ibintu ndeba aravuga ngo mm. urugo rutanabikora mm. rwubatse nabi eh, uriya sindi bumutindeho cyane pasiteri yaramushubije mhm. uriya mukozi w'imana yaramushubije uzi ko kwerekana yuko nabonye ari ikintu cy'ubuyobe ntigeze nanagifungura ngo ntumve ndavugisha ukuri ndi imbere y'abantu bandeba ndi n'imbere y'imana hari ibintu mbona agiye nkabona nk'imicafu mm. sinshobora no kubifungura iyo mbonye sagesheni nkabona titire y'ikiganiro nkumva aho ikiganiro hari ibintu mbona nkasuzugura hari ibintu tugomba gusuzugura mm. rero bakozi b'imana ubuzima bwa gikirisitu burahenze ntabwo buri cipu tugomba kubushyiramo invesitimenti kandi iyo ushoye amafaranga yawe igishoro kinini ukora uko ushoboye kose kugira ngo udahomba so twashoboye mu gakiza mureke tudahomba naho abashaka views habirirwa umuntu yacishaho ikintu gifite ireme nk'ibyo maze iminsi ndeba umudogiteri urwaye ukabona n'abantu bitwa ngo ni abakozi b'imana bajya kumushakiraho views. rwose tumenye kurobanura ibintu tumenye kurobanura ibintu tumenye kuvuga ubutumwa bwubaka imitima y'abantu tureke gushakisha no gutabira <laughs> urabivuze ahubwo gusoza nawe nabiri butunanire kuko kiriya kintu cyarambabaje ariko reka nicecekere amagara y'umuntu kuyashakiraho byose ese wa mugani nk'umushumba reka nkubaze <laughs> utumye numva nabikubaza umuntu ararwaye ararembye yesi hariho akantu sinzi niba narakuze nabi cyangwa ari famiye yandeze nabi ariko nayibishimira buriya nzi ko muri salo harimo abantu bakuru n'ubu ngubu kujya ahantu ejo hantu bategereza ko mpaguruka ngo njye ku meza kandi ngo ndi umukozi w'imana wabasuye turatinda ah, tujye ku meza ngo umukozi w'imana atambuka nabwo ati reka reka reka ni famiye naje kumenya ko dufitanye isano hashize igihe yo kwa ba sogokuru mm. ndangije ndababwira ati nakuze mbwirwa ko ku meza hajyaho abantu bakuru rero hano hari abantu bakuru benshi banduta ngo hoye ngo usiko rero twari twategereje nabatereka mm. reka reka reka mm. ibintu byo kujya ku meza mbere ndi mutoya iwacu ntabyo nzi impamvu mbivuze ni iyihe urumva biri bizari n'ibyo wari uvuze mm. ariko biraza guhura n'ikintu cy'umwana w'umwishywa ngo umwishywa ngo umwishywa umwishywa azungura kandi abamubyara bakiri aho ngaho agira agaciro mbere y'abamurera akaza akavuga ijambo kwa nyirakuru kwa sekuru numvajemo hajemo akabazo ariko nkahita nibaza nkahita niha igisubizo ati niyasi turimo irimo iterambere ibintu byose twabishyize ku rwego rumwe ariko rero hagombaho kubamo kumva ibintu mu rwego rw'imiryango mm. ko ari ako numvishije nyine nyine byarambabaje nk'ubu tugakorana ikiganiro mm. nk'uko nkahita mva ati pasita sano ntibyakanimba hmm. nawe bigarutseho <laughs> ashyize ukuri hanze nzabona ifoto yanjye uyiringanije n'iya dogiteri kuko naje kuvuga ubutumwa sinaje kuvuga ubuvuzi sinaje kuvuga iki gusa nanenga abantu barimo kubikoresha bashaka viyuzi eh, ariko ntabwo ari twe twazinduwe no kuganira ku ijambo ry'imana kugira ngo abantu basobanukirwe neza uko bagomba gukura gukura mu mm-hmm. gakiza gukura mu ijambo ry'imana naho ibiriho ni byinshi ni uruvunganzoka nakubwira ngo ni uruvunganzoka ibiriho byo ni byinshi gushobora ariko nakira no gucima ijambo nicyo gukora kuko mm. ubikora mm. uretse no kuba adakijijwe cyangwa akijijwe mm. harimo ikibazo cy'imitekerereze ni ikibazo cy'imitekerereze ntabwo amagara y'umuntu umuntu urwaye eh, ikiganiro cyasohotse hari ibyo avuga ashaka sapoti arerekana situwasiyo arimo igoye iranivugira uduce twinshi twinshi turimo turavuka kuri yutube n'amafoto ye hmm. uduce twinshi ya bintu tekereza yuko arwaye adafite uburyo yabirwanya ariko ntabwo birimo kumugwa neza hmm. kuko mesaje yaratambutse yashakaga ubufasha mu banyarwanda kandi yagiriye akamaro baza nk'umuntu uri kubikora wenda yaramubyariye yamubyaje cyangwa yaramuvukiye mu biganza ni wakoze umurimo munini cyane kandi twubaha ariko biriya ntabwo biriya biba bikwiriye so eh, nyine abantu barakoresha imbuga nkoranyambaga mu buryo bw'imitekerereze yabo hari ibyo bashaka barashaka viyuzi nta kindi twe tubibona nk'abaturage basanzwe tubona ari ugushaka viyuzi ariko eh, twige kurobanura si ngombwa kujya hariya kujya kuvuga udafite ubu icyo akeneye ni sapoti kandi abanyarwanda n'igihugu cyacu barumvishe buriya mm. azayibona sapoti azayibona rwose mm. mm. hari umuntu adukurikiye rero nyuma y'ibyo byose wumva ashaka kwakira kirisiti umwami n'umukiza sinzi niba wamuha amahirwe ukamusengera akakira yesu umwami n'umukiza cyangwa se akaba yakihana akava muri ubwo buzima bikamufasha ukanadusengera usoza tugushimira n'umwanya waduhaye hari n'aho wenda wifuza cyangwa se ahantu wifuza kukuvugisha kukugisha inama ushobora gutanga nimero ya telefone nta kibazo mm, nomero ya telefone irene reka tujye dukoresha iyawe wowe uranzi iyanjye ndayifite kuko iyo nomero uyitanze ibintu biba ibindi bindi eh, hari ubwo nayitanze eh, amatelefone akakubuza no gusinzira na mu gicuku na ryari ukabona n'ukuntu abantu baguhamagara n'ibyo bakubwira nta n'umunota wabibonera byose so reka dukomeze dukoreshe komentsi zo kuri cyano yawe yabohoka tivi ariko ugushaka pasonari ushaka pasonari ajya gucamo uduhuze reka wowe uduhuze nta kibazo ntabwo navugira nomero kuri kamera ni umushumba icya cumi ntimuzakinyuzeho mutazameranye <laughs> n'imana icya cumi rwose kuri <laughs> egirize eh, reka twatuze abashaka gukizwa hmm. ni amagambo magufi ntabwo ari bubarambire ni ukuvuga hmm. uti mwami yesu maze kumva no gusobanukirwa ah, nje nshaka kugira ngo nakire agakiza nihakanye satani n'imirimo ye ndashaka kuza mu mucyo wawe nkava mu mwijima ubinshoboze ukure izina ryanjye mu gitabo cyo kurimbuka uryandike mu gitabo cy'ubugingo nshoboze kugendera mu gakiza kandi umpe imbaraga zo gutsinda umunsi ku wundi kugira ngo nanjye nzaragwe ubwami bw'imana urakoze ko nshoboje icyubahiro ni mu izina rya yesu reka mbasengere mm. data ndagushimiye ko wabanye natwe kandi ukatugirira neza ngushimiye kubwo mwene data uwo ari we wese waba yifuje kwakira agakiza ndetse akaba kakiriye nubwo tutamubona ariko akaba tubona ndakwinginze kugira ngo uwagambiriye gutyo kuva mu mwijima w'icuraburindi akajya mu mucyo w'itangaza umushoboze kandi umuha imbaraga umubashishe gutsinda no kunesha kandi umugire uwo kuzaraga ubwami bw'imana ukoresha iby'ubutwari kandi umwereka umucyo wawe umunsi ku wundi sengeye n'abadukurikiye bose kugira ngo iki kiganiro kibagirire umumaro kandi imbaraga zawe zikomeze kugaragara ubwiza bwawe bukomeze kugaragara mu bantu bawe bagukurikiye kandi ubahe imbaraga zo gutsinda umunsi ku wundi dutsinde umwanzi kandi dukure ntitubibikure ntitugwingire ntitube sitaka ntitunanirwe ntituyobe ntiduhushe ntitugende intambike ntitugende nabi ahubwo tugende dukurikira ijwi ryawe umunsi ku wundi ndagushimiye kandi ndaguhimbaje mu izina rya yesu amen amen eh, imana imugirire neza ah, arakoze kuduhesha umugisha no kudufasha gusobanukirwa byinshi tutari tuzi kandi eh, no kuvuga ku kintu gikomeye cy'uko ah, ibyiza tubonye tujya tubikora muri uwo mujyo kuko nibyo imana izaduhera umugisha biba iravuga muri yakobo kane cumi na karindwi ngo uzi gukora ibyiza nabikore bimubera icyaha naho gukritika kandi ubona ikibazo gihari ntekereza ko uba umeze nka wa muntu wavuze ngo ngo imbeba iciye hariya undi iciye hariya mugahora muterana amagambo mm. nta terambere biri buze kuzana gukora biruta kuvuga imana ibaha umugisha turabakunda ikiganiro gisangize abandi imana ibaha umugisha amahoro y'imana abane namwe